პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით ლევან ბერძენიშვილთან ერთად საღამოშვიდობის გილოცავთ გამარჯობას პირველ ყოვლისა ხართ ისეთები შეფერებულები და ამახები საკმარისად შეფერებულები და საკმარისად ამახები თუმცა ჩვენ გვეგმავდით ამ გამარჯობას და უბრალოდ არის კარგად შესრულებული დავალების გზნობა ბატონო ლევან, ელოდით იმ შედეგებს, რომელიც დაიდო, არ უგულისხმობ თქვენი კანდიდატის გამარჯვებას. თავისთავად, აი პროცენტები, რომელიც გადანაწილდა. დღეს თუ არ ჩავთვით იმ სამეულს, ვინც გადაინაწილა ეს პირველი, მეორე, მესამე ადგილები, თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტიისგან ისმის, რომ გარიგდნენ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, რომ დათო ბაკრაძეს ამ ხელო პროცენტი არ შეიძლება და რო ქონოდა. ну ერთი რამ მინდა გითხრათ რომ ამ საუბარს ჩვენ ვერ გადავრჩებით ვინც გავიდოდა პირველ თუ გავიდოდა ბურჯანაძე იტყვნენ გარიგდნენ ბურჯანაძე და ოცნება საერთოდ ბურჯანაძეც ამბობენ იგივეს ну შეიძლება სამი ერთად გავრიგდით და სხვა თუმცა ძნელი წარმოსადგენია ხმ მე ბატონ აშაძესაც მე როგორ წარმოგდიან თა სააკაშვილი და ბიჟნაევანიშვილი როგორ და რანაირად გარიგდნენ და მე სააკაშვილს როგორ არ წამოჩნდა მის შესახ და აშენ ეს ლაპარაკი ყოველთვის იქნება მაგრამ არ არის სერიოზული და რაც უფრო მეც სიტყვიან ამაზე, მით უფრო კნინდება თვითონ ის პირი, რომელიც ლაპარაკობს. თქვენი ერთ-ერთი სტუმარი მაგალითად ახშავნათელაშვილი დღეს ლაპარაკობდა ამაზე ყველაზე მძაფრად. მაგრამ მე მინდა მას შევახსენო, რომ თავის დროზე მან მიაღწია გარკვეულ წარმატებას და ედუარდ შევარდნაძემ უთხრა თქვენმა მეზობელმა ესე ამჟამად, რომ შემოშალვაო, ცხოვრებაო ხო ეს ხარ ხან აღმართიაო, ხან დაღმართიაო. ახლა კი გახარებული ხარ და მე რა იქნება არ იციო ანუ ძენი კაცი იყო და პოლიტიკურად ახლა შავა რა თქმა უნდა მუდმივად გნობდა რომ წინ მიდიოდა და მაგრამ მისთვის დაიწყო აღმართი და ეს აღმართი ახლა უკვე ისეთ თავდაღმართში წავიდა რომ როგორც ჩანს ვეღარ იკავებს თავს რომ დააკეთოს ნუ აბსოლუტურად არაადეკვატური შეფასებები ახლა შალვა ნატილაშვილი პირველ ადგილზე გავიდა და წართვეს პირველ მეორე მესამე მეოთხე ადგილებმა, ნუ ახლა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. თუმცა იგივე განცხადება გააკეთა ნინო ბურჯანაძემაც, რომ მან აღიარა არჩევნების შედეგები, თქვა რომ არჩევნები შედგა, მაგრამ ამ არჩევნებით მივიღეთო პრაქტიკულად ერთი ძალა, ოცნებისა და ნაციონალების რაღაცნაირი ისეთი კოაბიტაციის შედეგი. და მე ვარ იმ პარტიიდან, რომლის ისე იგი ყოველი მეორე წევრი იყო დაპატიმრებული ნაციონალურ მოძრაობის დროს და ნინო ბურჯანაძე რაც უნდა თქვას არ იქნება სამართლიანი რომ ჩვენ მაგალითად გვაქვს ეს უნარი რომ ვიღაცას გავურიგდეთ რატო უნდა გავურიგდეთ რატო უნდა გავურიგდეთ ნაციონალურ მოძრაობას რას მოგცემს ეს იმიტომ უნდა გავურიგდეთ რომ მე მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელმძღვანელი ერთადერთს რომელიც საქართველოში პოლიტიკურად ანგაჟირებულად ასოცირებულად ჩაითვალა და დამსაჯეს იმით, რომ დღეში სამჯერ ანგარიშებს მაწერნებს და ნულოვანი ბიუჯეტი მქონდა. დაგსაჯეს იმით, რომ ბიძინა ივანიშვილი რაღაც თანხა გადაულიცხა რესპუბლიკურ ინსტიტუტს და ამას დაუვიწყებ ახლა და გაურიგდები რატომ, რატომ მიზეზი და მიზანი რა არის? ას გვაძლევს ეს. ამბობენ რომ დასავლეთის დავალება ჯერ დასავლეთი ასეთ უცნაურ დავალებებს რატო გასცემს და რა დასავლეთზე ნაკლები ქვეყანაა რუსეთი ისიც მოგცემდა რა მე და ვინმეც კიდე გავრიგდა არ არის სერიოზული მაგრამ ნინო ბურჯანაძის შემთხვევა სხვა ნინო ბურჯანაძე მოიქცა ახლა ამ წუთას როგორც გამოცდილი პოლიტიკოსი არჩევნების შედეგები აღიარა არ დააყენა ეჭვის ქვეშ ქუჩაში გამოსვლა არეულობა სხვა არა მეორეს რუსეთის არხებს ეუბნება იმას რაც იმათ უნდა გაიგონონ რომ გაყავდა და ყველაფერი ყველაფერი თქნა. ისიც თქვა, ისიც თქვა, ისიც თქვა, ოღონდ გააჩნია, რომ აუდიტორიაზე უნდა გამოცდილი ადამიანი არის და გამოცდილად იმოქმედა. ეს ხალხშორის უნდა გითხოთ, ეს ჩამოყალიბდა რა რა არის ამაში გასაკვირი, როგორც ანგარიშ გასაცევი ძალა, მაგრამ მარტო ერთი ადამიანი ვერასოდეს ვერ მოერევა პოლიტიკურ პარტიას. მე ვარ პოლიტიკური პარტიების გულშემატკივარი. არა ნაციონალური მოძრაობის. არა რესპუბლიკური პარტიის, არამედ საერთოდ პოლიტიკური პარტიის. ზოგადად ამ ფენომენის, იმიტომ რომ პურს აწყობს ხაბაზი, პოლიტიკა საკეთებს პოლიტიკური პარტია. ამიტომ ნინო ბულჯანაძეს ახლა თუნდა რომ თავი შედეგი გაუმჯობესოს, ახლა ჩემგან შეიძლება რჩევა არც მიიღოს, მაგრამ მე ურჩევდი პარტიული სტრუქტურებზე მუშაობ, იმიტომ მას პარტია რეალურად არ ყავს. თქვენ არ ვიცნობ მეორე მესამე მეოთხე პირს თქვენ არ ვიცი სტრუქტურა ნაციონალურ მოძრაობა თუმცა მას ძალიან მასშტაბური წინა საარჩევნო კამპანია ქონდა არავინ არ დაობს არავინ არ დაობს მაგრამ ექსპერტებმაც თქვენს რომ გარკვეულად ნაციონალური მოძრაობის აქტივიზაცია გამოიწვია მანაც რომ ნინო ბურჯანაძე ემუქრებოდა ყველა დაპატიმრებებს და გაცოცხდა ის ხალხი და 20%-ს ვერ მიიღებდა, რომ არ ყოფილიყო ასეთი საფრთხე, ხო დაინახეს საფრთხე და ბუნებრივია მიიღეს ეს. და თქვენებიც შემოკრებიან დაჭერით. მაგალითად, იგივე ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ სააკაშვის ყველა შემთხვევაში მოუწევს პასუხების გაცემა, ბოკერიას ყველა შემთხვევაში მოუწევს პროკურატურაში მისვლა, იქ დაჭერილი ვანო მერაბიშვილი, იქ დაჭერილი ბაჩო ახალაია და კიდევ წინ რა იქნება, არ ვიცით. მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ნათქვამები და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ნათქვამი, რომ მას არ სურს საქართველოს პრეზიდენტი ციხეში იხილოს. ეს მე მგონი შემთხვევითი ნათქვამი არ არის. და სხვა ამბავე რომ კითხვაზე პასუხი მოუწევს და დაიჭერენ რომ როგორ სხვადასხვა რამ არის. მოუწევს კითხვებზე პასუხის გაცემა, ესე როგორც ნინო ბურჯანაძესაც მოუწევს კითხვებზე პასუხი. ნებისმიერს მოუწევს და ჩვენს მოგვიწევს თუ ჩვენ ხელისუფლებასთან ამე პრობლემები იქნება, ჩვენ მოგვივა ან 7 ნოემბერი ან 26 მაისი ან ჩვენ გამოაცხადებთ საგანგებო მდგომარეობას მუშარაფმა და ინო ბურჯანაძემ ერთდროულად გამოაცხადეს საგანგებო ორ ქვეყანას თავი მოეჭრა მაშინ. ახლა ამ საქმეში რომ მართალი არ იყო ეგ მაგიარა მან ნენელა მაგრამ ძალიან უჭირთ ადამიანებს რომ ეს აღიარება აქციონ კაპიტალად. ეს აღიარება არის როგორც ისეთ სხვათა შორის პირიქით ამ აღიარებას უნდა დაეყნო რომ ახალი ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ამის გაკეთებას მაგრამ სანახევროთ აქვს გაკეთებული. დღეს რა თქმა უნდა კარხასიაძეზე 20%. არა, აშკარად სხვა ტონალობაში საუბრობენ ნაციონალები გუშინდელი არჩევნების შემდეგ. არ მოკდნენ, მაგრამ ეკითხათ, ჩემთვის, ჩემთვის, ჩემ თუ არ ჯერათ. ეკითხათ მაგერთან ბატონი ფაჩულიასთვის, გორბის ხელმძღვანელისთვის, რომ მას ეს 20% გამოაცხადა. ბატონო, ეს უნდა გითხრათ, რომ ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა საერთო საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ერთმა ორგანიზაციამ ყველა რიცხვი სწორად დადო. 60 სპარგლებში, 20 სპარგლებში, 10 სპარგლებში. შალვა ნათელაშვილიც კი სწორად დადო. თუმცა იგი ამას არ აღიარებს. ნინოს მოუწესო რაღაცეებზე პასუხის გაცემაო, როდესაც ამბობ რა რა საქმე არის ისეთი რაზეც. მე ვფიქრობ, რომ რა კლაპარაკი არის უბრალოდ პოლიტიკურ პასუხისგებლობაზე. პირველი, მან მხარი დაუჭირა მიხეილ სააკაშვილს ყველაზე მძიმე მომენტში. ანუ 2008 წლის არჩევნებში მხარდაჭერა, ეს რა თქმა უნდა, იყო პოლიტიკური შეცდომა. ნინო ბურჯანაძეს მაგ მომენტში, როდესაც სააკაშვილი გადადგა თვითონაც რო იგივე ნაბიჯი გადაედგა, რო გადამდგარიყო, ის იქნებოდა საქართველოს პრეზიდენტი. ახლა შეიძლება გადაგვერჩია, მაგრამ ის აუცილებლად გახდებოდა ოპოზიციის ლიდერი, ეს შანსი მან ხელიდან გაუშვა. ეს არ აღმოჩნდა მაგალითი სხვებისთვის. შეიძლება სხვასაც ეკუთვნის ეს სიტყვები, რომ როულა თუ გადადგები იქნებ რაღაცას აღწევ, მაგრამ საქართველოში ეს სითამამე არ აღმოაჩნდა არავის. მიხეილ სააკაშვილი გადადგა, როგორც ეს არისო თამამინაბიჯი, ეს მას ძალიან სერიოზულად ურჩიეს, ეს იყო ანგარიში და ძლივს გამოძვა სიტუაციიდან, რაც მართალი მართალი. ამიტომ რაღაც ტიპის შეცდომებიც იყო და იყო სხვა ახლა იმაზე პასუხი როგორ არ მოუწეს საგანგებო მდგომარეობა, რაში გამოგვიცხადეს, რა რუსული გადატრიალება მოხდა 2007 წელს და რა გადაატრიალა იმედმა ასეთი და ამაზე ჩვენ როგორი ბოდიში გვაქვს მოსმენიცით სამაგეროთ მოწამულებს ხო კარი გაუხსენ მოწამულების სახელით დიდი მადლობა მე თვითონ ხო იმათ შორის მისთვისაც გაიხსნა ეს კარი და ნინო ბურჯანაძემ გახსნა და ძალიან კარგი მაგრამ როდის ყოფილა რომ მარტო პლუსებს გიქვლიან ეს ხო სუფრა არა და საზღაო პლუსებში ჩამოთვალეთ მინუსებში და ჩამოთვლიანთ ამ მინუსებს ჭირდება გამოყენება თვითონ უნდა გამოიყენო, უნდა თქვა რომ ეს შემეშალა და აი ასე ვასწორებ. ახლა ერთ შეცდომა არის ის, რომ არის ნინო ბურჯანაძე და მეტი არავინ არა პარტია. და ეს გამოსასწორო შესაქმნელია პარტია გასაკეთებელი. კარგი, დავანებოთ თავი ნინო ბურჯანიძეს მიუბრუნდით ქართულ ოცნებას. აა ზუსტად ერთი კვირა დარჩა, შაბათს უნდა გამოაცხადოს როგორც დღეს ბძანა ბატონმა ივანიშვილმა საკუთარი მემკვიდრის ვინაობა. თქვენ თუ იცით, მე არ გეკითხებით და რა თქმა უნდა არ გთხოვთ რომ დამიკონკრეტეთ თქო, იმიტომ რომ მაინც არ მეტყვით, მაგრამ თქვენთვის თუ იცით ვინ არის მომავალი პრემიერი? პირველ ნაწილში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ ხალხო, რომ ინდა მე რო ვიცოდე, შეიძლება რამე წამოწდენოდა, <laughs> ამიტომაც არ ვი ვიცი მე როგორ ჩანს იმიტომ მე მიჭირს ძალიან ასეთი საიდუმლო შენახვა არა არ ვიცი მაგრამ ვიცი ერთი რამ რომ ესა დემოკრატიის ანბანი რომელსაც ჩემ ქვეყანას სწავლობს და გვიჭირს ამის გაგება იმიტომ ხალხი ამბობს ასეთ რამს რომ ჩვენ ავირჩიეთ ბიჭინა ივანიშვილი ახლა ის წავა და ვიღაცას დაგვიტოვებს და ჩვენ არ აგვირჩევია მაგრამ ასე არ არის ეს სხვა პრინციპი მოქმედებს ბიჭინა ივანიშვილი კი არ ავირჩიე ქართულმა ხალხმა ფორმალურად და პროცედურულად ჩვენ პროცედურული დემოკრატიის და ქართულმა ხალხმა ერთია კოალიცია ქართული ოცნება. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დანიშნა ბიძინა ივანიშვილი პრემიერად. კოალიცია ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის რჩევით იქნება ეს თუ გამჩევის გარეშე თუ ერთობლივად და უფრო რჩევით რა თქმა უნდა ახლა ყველა ხდება მის როლს. დანიშნავს ახალ პრემიერს და პარლამენტი მას დაამტკიცებს. და იმის თქმა რომ ის კაცი ჩვენ არ აგვირჩევია არ შეიძლება იმიტომ არც ინგლისს აურჩევია კემერონი აირჩია მისი პარტია ის პარტია წარმოადგენს ხო თუმცა ძალიან ძნელია ეს გასაგებად ბევრი ადამიანისთვის იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვიცით რომ ის საპარლამენტო უმრავლესობა არის იქ იმ შემადგენლობით ყოველას არ გულისხმობ, მაგრამ ძალიან დიდი დოზით, რომ მხოლოდ იმნიშნეთ, რომ იყო ბიზინა ივანი. რა თქმა უნდა, ამაზე ვინც ამას შეიტანს და ჩემ ხრიდან ამაზე ლაპარაკი უაღრება იქნება. მაგრამ ჩვენ სარგებლობთ იმით, რაც ვაჩუკა, პოლიტიკური საჩუქარი მივიღეთ ბიზინა ივანიშვილისგან და ახლა ის ახალ საჩუქარს აკეთებს. ის იმის ნაცვლად რომ ყველა ვეხვეწებოდეთ 20 წლის მერე წადი წადი წადი გვეუბნება გვახვეწინებს არ წახვიდე არ წახვიდე მაგრამ მიდის დროულად თქვენ ფიქრობთ რომ დროულად მიდის რატო ადრე ხომ არ არის ერთი წელი გავიდა იმიტომ რომ ეს თავიდანვე იყო ნათქვამი რომ ეს ადრე წავიდო და 4 წლით ვარი სარგებლები ის მიდის დროულად იმ თვალსაჩინო რომ საქართველოში აყალიბებს პრინციპებს რომ ქარიზმატული ლიდერები და ღმერთები კი არა, არამედ ადამიანები იქნებიან ჩვენ ლიდერები და გვეხმარება იმით, რომ მას ამის გაკეთება შეუძლია, რომ შემთხვევით ისეთი კაცი ყავს პრემიერ-მინისტრად და გაგვიმართლა, ეხლა ეს გამართლება იყო, რომ მის გარეშე ვერც ააკაშურს მომარცხებით. ვერც ამარჩევნებს ვატარებდით, რომელიც ასე მშვიდობიანად და სამაგალითოდ ჩატარდა მთელი რეგიონი. არა თუ შურით უყურებს არამედ ევროპას იმედი მიეცა რომ საქართველოს თუ შეუძლია იქნება სომხეთმა და აზერბაიჯანმა შეძლოს მომავალში და თუ ამათ შეძლო იქნება რუსეთმა შეძლოს და სხვა ქვეყნებიც არის რეგიონალური მნიშვნელობის დიდი გარღვევა მოხდა მტკიცება იმისა რომ ჩვენ ევროპელები ვართ რაც ევროპაში დასამტკიცებელია გერმანიაში ძალიან ბევრი ინვესტიმ დაუხსნა რომ საქართველოს ევროპა არის პოლიტიკურად და ჩვენ ვაკეთებთ ამას, ამას ეხმარება ბიზნესმენი, ახლა კიდე წავა, დაგვიტოვებს ცოცხალ ადამიანს, არა ისეთ კაცს, რომელსაც ქვეყნის დოლარ ბიუჯეტი აქვს. არა ისეთ კაცს, რომელ თემს სოფლიო აღიარებს, რომ არის American Educated და ღმერთი და არა იმას, ვინც ვეიგანს ყური აუწია და ასე მიულოცა შვილიშვილის დაბადება და თემს სოფლიო პოლიტიკა ბერლინის კედელი დაანგრია და არა ამ ღმერთებზე იქნება ნორმალურ ადამიანს რომელიც დღეს ministrat მუშაობს და ხვალი მუშაობს პრემიერ ministrat და ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი გვეხმარება იმაში რომ ჩვენ ნელ-ნელა ვიქცევით როგორც ევროპული ქვეყანა ხარიბაშვილი ან სერგეენკო ასე ვრცელდება ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ისე გუნჩიც არ ლაპარაკობდით ამ თემაზე ხა დავიჯეროთ პარლამენტის თავმჯდომარესთან მისი გუნდი მსგავს თემებს არ განიხილავს ხოლმე ზარჩევნებამდე ეს თემა დაბუირებული იყო, იმიტომ რომ ნამდვილად ვიცი რა სხვა საქმე მქონდა, რესპუბლიკურ პარტიას კიდე და მის თავმჯდომარეს ახლა სხვა პრობლემა აქვს ამ რიცხვში, ყრილობა გვაქვს და ნამდვილად ვიცი რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ამ პარტიის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ თავმჯდომარეს გამოცვლა მოგვიწევს და ახალი უნდა ვირჩიოთ და მთელი ამბავი არის ამასთან დაკავშირებული, მაგრამ გარწმუნებთ რომ დღეს დღევანდელი ვითარება არ ვიცი, მაგრამ აქამდე ეს გასაკითხი არ განხილულა არც უსუფაშვილის დონეზე. ჩემ დონეზე და სხვაგან არა, მაგრამ ბიჯინა ივანიშვილის მასთან არის. და ეს მოგწონთ თქვენ, რომ არ განხილულ არც თუნდაც უსუფაშვილის დონეზე, არც კოალიციის ერთი კაცის გადაწყვეტილება. ის წყვეც ვინ უნდა დატოვოს პრემიერად, ვინ უნდა დატოვოს პრეზიდენტად და პლუს გამოაცხადა, რომ იმასაც გეტყვით, მე ვინ უნდა იყოს. ერთ რამეს გეტყვით. მან მხოლოდ დაასახელა პრეზიდენტობის კანდიდატი. პრეზიდენტი მას არ დაუტოვა პრეზიდენტი დატოვა ქართულმა ხალხმა. ანუ ჩვენი მეოთხე პრეზიდენტი აირჩია ქართულმა ხალხმა. დიახ, ბიძინა ივანიშვილი მას ძალიან დაეხმარა. მაგრამ ეს პრობლემები საჩუქარი ამ ხალხისთვის. ბიძინა ივანიშვილი არ აღირჩევია პრეზიდენტად, აღირჩიეთ სხვა ბიოგრაფიის, სხვა სახელის და გვარის და გაუმეთყველების და ბაგაჟის და ასე შემდეგ პიროვნება, რომელიც თავისთავად თავისთავად ჩემი აზრით კიდევ ერთი შენაძენიან თვალსაზრისით რომ ასევე ნორმალური ადამიანების წებიდან მოვიდა და არა იმ პოლიტიკური გიგანტების და რა ვიცი ახლა ღმერთების რომელიც ესეც ბიძინა ვეხმარება ამაში და ეს არის საჩუქარი ზუსტად ისეთ საჩუქარი როგორც მან მანამდე ქართულ კულტურაში თუმცა ძალიან ბევრჯერ მე მომისმენი არ ეს ნიშნავს რომ პრემიერი გვინიშნავს პრეზიდენტს პრემიერი გვინიშნავს თავის მემკვიდრეს ძირთა თქვენი პოლიტიკური ოპონენტებისგან მაგრამ ეს კითხვა ძალიან ლეგიტიმური მაგრამ პრემიერი გვეხმარება იმაში რომ წარმოადგინოს კანდიდატი მაგრამ დანიშნავს მას პარლამენტი და თუ პარლამენტი უჯერებს პრემიერს ეს სხვა საკითხია ეს იმას კი არნიშნავს იმ მანდატოა არა უბრალოდ იმან ისეთი პარლამენტი შექმნა რომელიც მას ენდობა და რა არის ამაში გასაკვირი და რაც შეეხება იმას რომ განხილვა გვიანი წება და რატო აქამდე არ არის ცნობილი აქამდე არ არის გადამდგარი პრემიერი სხვა შორის უნდა გითხრათ უცხოეთში სანამ არ გადადგება მანამდე საერთოდ ხმას არ ძლავენ ვინ იქნება მემკვიდრე და ჩვენთან ლაპარაკი მაინც იყო იმაზე რომ მანამდე გეტყვით არა თვითონ ილაპარაკა იმდენი რომ შეუძლებელი იყო რომ ეს კითხვები არ წამოსულიყო ჩვენთან საქართველოში უფრო მეტი კეთდება მიუხედავად იმისა დემოკრატიის კულტურა ნაკლები გვაქვს ვიდრე უცხოეთში კიდევ ერთხელ გეუბნებით სანამ არ გადადგა ბერლუსკონი მანამდე არ იყო ერთი სიტყვა არ თქმა ვინ იქნება სანამ ბუნებრივია ბიზინა ივანიშვილს უნდა დატოვოს თავისი წარმოდგენები იმიტომ რომ მას მართლა უნდა პოლიტიკიდან წასვლა ყველაზე უფრო დაუჯერებელი ნაწილი არის ეს და არავინ არ იჯერებს რომ ამ მე ჯერ საერთოდ არ მიჩნდება კითხვა რომ მას მას აღარ უნდა პოლიტიკაში ყოფნა არც არასოდეს არ მეპარებოდა თქვენს პოლიტიკურ აღღვაში <laughs> როგორც ჟურნალისტის ეჭვი და მე სხვაშორის ქართულ ჟურნალისტიკას ულოცავ და თქვენ ხართ იქ სადაც უნდა იყოს. დიდი მადლობა. ეს არაფერს ცუც არ ნიშნავს, ახლა ძალიან კარგი პოლიტიკაში რო ვიყავით და ნახეთ როგორ არის და მაგრამ უკეთესია სადაც. რა საკويرველია, 100%-იანი ეს ძალიან განცხადება და პასუხი ჩემი რომ არასოდეს არ მომინდება იქითკენ გასვლა. მაგრამ მაგრამ თქვენ გესმით ეს საკითხი კარგად. ვიღაცებს არ შეუძლიათ ამის დაჯერება. მე მჯერა. რომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა წავიდეს ამიტომ ასახელებს იმასაც და იმასაც რომ მისი წილი რაც იყო ტვირთი დადოს დაგვეხმარა ჩვენ მოქმედებდა პოლიტიკაში როგორც ქვენ მოქმედი დაგვეხმარა იმაში რომ შეგვექნა პრეზიდენტის ისეთი კანდიდატურა რომელიც არ შეუქმნიდა არც ქვეყანას პრობლემას არც კოალიციას პრობლემას და არც თავის თავს არ შეუქმნიდა პრობლემას ასეთი კაცი მართლა უნდა ეპოვა და იპოვა მან და იცით რა ეს ყველაფერი დასამტკიცებელია ჩვენ პარლამენტსა დასამტკიცებელი აქვს რომ მართლა პარლამენტია ისიც დასამტკიცებელი სხვა მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ ახლა ბრალდება ბევრი მომისმენია იმაში რომ გაურიგდით იმაში რომ ჩვენ გავიყვანეთ თურმე ბაქრაძე მეორე ადგილზე ვითომ უჩვენოთ ვერ გა გორგის გამოკითხვაში ძალიან კარგად ჩანდა ვინსაც გადიოდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო უნიკალური გამოკითხვა ჩვენს ისტორიაში, როცა რიცხვები ისე ზუსტად დაისა და ისეთი სწორი პოლიტიკური ანალიზი იყო, რამ რა გამოიწვია, როგორ იყო ესა, უბრალოდ პირდაღებული დავჩი მე, იმიტომ რომ სწორებისგან განსხვავებით უცხოეთში ვიყავი და ეს გადმოცემით ვიცოდი და ახლა როცა არჩევნები შედგა, ახლა ვნახე რა თქვა თურმე წინასწარ ფაჩულია. და გამიკვირდა კი არა მომეწონა ძალიან იმიტომ პროფესიონალიზმი ყველა სფეროში იწვევს ხოლმე ახტოვანებას და ეს იყო შესანიშნავი ნამუშევარი ჩვენი ნამუშევარი რომ ყოფილიყო ჩვენ არ გვინდოდა მათი ამხელა პროცენტი პირდაპირ გეუბნებით და სხვა ბიჯინა ივანიშვილი და კომპლიკაცია ვისთვის ეს იყო სიურპრიზი რომელიც ვარჩევნებზე მიიღო რა თქმა უნდა ჩვენ 18-ზე ზევით არ ველოდი ჩვენ გვერდში უნდა ნაკლებ მიეო რა თქმა უნდა მას ლაპარაკი მაგრამ მოახერხეს გააკეთეს მობილიზაცია და სხვა და ჩვენ წამოგვცდა თავის დროზე, რის გამოც ძალიან მიჩაგრებოდით რესპუბლიკელებს წამოგვცდა, რომ ქვეყნის ინტერესში არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ნამყოფი პარტიის სრული გაქრობა. არ არის ჩვენს ინტერესში. ინანეთ მე რო ეს არ არვინანეთ, მაგრამ უბრალოდ ძალიან ხშირად გაგვახსენეს, რომ ვითომ ამიტომ გავიდა მეორე ადგილზე, რომ მე ვთქვი, რომ უნდა გადარჩეს ნაციონალური მოძრაობა ქვეყნის ქვეყნისთვის აკა. რატოა? კარგი გეტყვით. ხელისუფლებაში ნამყოფმა პარტიამ ხელისუფლების როგორც კეთილად ისე ბოროტად გამოყენების პრაქტიკა იცის და შენ როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და მოტყუებას დააპირებ რომ ახლა ასე ვიზამ და ისა ის გეტყვის რა ეგ ეგრე არის მე იქ ვიყავი და ვიცი როგორ კეთდება და სხვა მათ შორის მოპარვასაც არ მოგცემ საშუალებას მე ისიც იცის როგორ იპარება და რაღაცნაირად კეთდება ხელისუფლებაში ნამყოფი პარტია თუ არ ყავს ოპოზიცია ჯერ ქვეყანა არ ახარ პოლიტიკურად და ახლა საქართველოს ეს უჩნდება ზოგიერთ საინტერესო დღევანდელი დღე მარტო და ჩვენ ზოგიერთი ორდღიანია, ზოგიერთი ხუთდღიანი, ზოგიერთი 10 წლის პარტია გონიან ძველი და ჩვენ 35 წლის პარტია და ეს გამოცდილება მივიღეთ ქვეყანას რა ჭირდება დავინახეთ. რომ ჭირდება გამოცდილი პარტია. მაგალითად ჩვენნაირ რესპუბლიკები ჭირდება ქვეყანას. ნახევარზე მეტი საქართველოს დარწმუნებული ვარ, ჩვენზე მეტი დამნაშავე ჩვენ და ჯორჯ სოროსი ვართ ამ ქვეყნის ისე წურბელა, მომაკვდინებელი ცოდვა და რაღაცა, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარე კარგი ფყავს. ყოველ შემთხვევაში რეიტინგი მაღალია იმავე საზოგადოებაში. და ეს კარგია ჩვენი ბედნიერებაა, რომ ჩვენ აი ასეთი კაცი წარდგეთ პარლამენტის და საზოგადოების წინაშე. პარლამენტი როცა ჭირდება ძლიერი, იმას უჭირდება ძლიერი ოპოზიცია. იქ უმცირესობას რომ ლიდეროს ბატონი ბაქრაძე. არ არის ცუდი ეს ამბავი, იმიტომ რომ ხო შეიძლება და უმცირესობის ლიდერი ყოფილიყო ვანო მერაბიშვილის ტიპის კაცი. და ეს ცუდი იქნებოდა. პირდაპირ გეუბნებით აქ დასამალე, იმიტომ კი არ დავიჭირეთ, რომ უცხოსობის ლიდერი არ ყოფილიყო. დავიჭირეთ და ვანო მერაბიშვილი თუ გამართლდება და სასამართლო იტყვი თქვენ სასამართლოს დაუჯერთმა ძალიან ეჩუმეპარება იმიტომ ამ კაცის დანაშაული აშკარა არის მე მგონი და გამოვლინდება როდესაც თავის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამოხდა ისეთი რომელშიც ის თუმცა პოლიტიკური დაჭერები და პოლიტიკური რეპრესიები ეს თემა რომელსაც მასთან მიმართებაში არა მასთან ნაციონალური მოძრაობა აბა რა სიტყვის ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ შეიძლება თქვას რომ ეს დაგვავიწყოს ყველაფერი, რომ ის ბოროტება, ის ციხეში რა ხდებოდა, ნუ ეს ყველაფერი ჩვენ მოგვეჩვენა და ესა და გაზვიადება არის და ეს შემდეგში მარტო აქ კაცი რო იჯდა ჩემს წინ მას კარგი ნამუშევარია ჩატარებული და ყოველდღე შეგიძლია თე შეამოწმოთ ხო მართალია შეიძლება და ნახეთ რა როგორ აიღებთ მართვის მოწმობას იმას და ეს მის ნამუშევარია და მადლობა მას რომ ძალიან კარგია ეს გრძელდება ჩვენ კი არ დავხურეთ იუსტიციის სახლები არის პირიქით ეს გრძელდება მაგრამ იგივე კაცი თუ გვეტყვის რომ მეო პოლიტიკურ პასუხისგებლობას მიიღებ რაც თქვა დეიშურმა მაგრამ სადა ეს პასუხი მე ვერასდროს ვერ დავინახე რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა ის კი არა რომ თქვა რომ პასუხისგებლობა პოლიტიკური პასუხისგებლობა არის ნაბიჯები გაფორმებული და დაწერილი მაგალითად ჩაწერონ წესდებაში რომ ნაციონალური მოძრობა აი ამას ამას და ამას რაც უქმნია არასოდეს არის ამას ძალიან საინტერესო რჩევებს აძლევთ ახლა ეს ოპონენტებს ეხა ნინოს ოპონენტებს გაუგზავნეთ ეხა ნაციონალს ალბათ ნინოსთან მე მისი ისოცა პარლამენტის თავმჯდომარე იყო პარლამენტის წევრი ვიყავი და კომიტეტის თავმჯდომარეც ვიყავი და მაკავშირებს ძალიან სერიოზული და საკმაოდ მაურთიერთო მაგრამ პირველ დონეს მაგრამ ის რაც მას და ჩვენ შორის განმასხვავებელი ფაქტორია არის ის, რომ სხვადასხვანაირად უყურებთ პოლიტიკურ ბრძოლას. თავი განსხვავება ეგ არის. ნინო ბურჯანაძეს ეს სახელი დაგვარი გონი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე მისი პარტია. თუმცა რო კითხოთ, ასე არ არისო იტყვის. მაგრამ სხვა სხვა ჩვენ სხვა კულტურის ხალხი. ჩვენ 4 თავმჯდომარე გვყავდა, ახლა მეხუთე გვეყოლება და ის ერთი არის და ეს იქნება, ეს ბოლო კითხვა იქნება ჩემგან და ჩვენ თავმჯდომარეს აირჩევს ეროვნული კომიტეტი ხოლო ეროვნულ კომიტეტს აირჩევს ხმობა და თუ თქვენ მეტყვით რომ რესპუბლიკურ პარტიაში ვინმე შეიძლება იცოდეს ვის აირჩევენ ეროვნულ კომიტეტში და ისინი კიდე ვის აირჩევენ თავმოთ მე ძალიან ამიტომ ანუ ჯერ ჩამოყალიბებულები არ ხართ ვინიკი არა ჩვენ ყოველას ჩვენ ჩვენი ფავორიტი გვყავს რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ისეთი პარტია სადაც დანამდვილებით ვიცი რომ წინასწარ ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყვის იმიტომ რომ შიდა პარტიული დემოკრატიის თვალსაჩინო ძალიან სერიოზულ ფორას მიცემს სხვა პარტიებს და ამით ჩვენ ვამაყობთ, იმიტომ რომ ეს არის პარტიული განვითარების და ცხოვრების ხანგრძლივი ცხოვრების შედეგი. გინდათ გითხრათ საიდუმლო რატო უჭირს შავანათელაში? იმიტომ 15 წელი ერთი კაცია თავმდომარე. იმიტომ რომ ვინც გაზარდა ყველა გაერთა და ერთი კაცი ყავს ესე იგი რომელიც ვერ შეცვლის მას, იმიტომ რომ მისი არც კარიზმა აქვს, არც ოდნა რა. ანუ მთავარი არის გუნდი ამას ამბობ. რა თქმა უნდა და მთავარი არის მემკვიდრეობითობა. უნდა გაიწიო, მე სხვა უნდა მოვი, მე ის უნდა გაიწიოს, ის უნდა ნაციონალები წავიდნენ ამ გზაზე. რა თქმა უნდა, მათი შეცლა თანაბარი არ არის ახლა სააკაშვილი და ბაქრაძე თანაბარი დონის პოლიტიკოსები არ არიან. სხვადასხვანაირები არიან. ბაქრაძე ვერ უნდა გაიზარდოს იმამდე, რომ სააკაშვილის დონემდე მივიდეს წმინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმას არ გულისხმობ, რომ სააკაშვილი საძლიერი გახდეს ყველასთვის. აა შანსი რეანიმაციის ჩემი აზრით მათ აქვს შანსი კარგი ოპონირება გასცილონ და იყვნენ და საერთოდ იმედი და ოცნება ჩვენ დაგვწინეს რომ არ არის კარგი ოცნება არ მუშაობს და ოცნება კაც მოკლავსო და შემდეგ და თვითონ როგორც ხედავთ შეცანიშნე მეოცნებები აღმოჩნდნენ რომ აი აქედან იწება ჩვენი აღორძინება ხმერთვა ხელი მოუმართოთ თუ ქართველი ხალხი ინებებს 5 წლის მერე, 10 წლის მერე, 20 წლის მერე. რა თქმა უნდა, ესე იქნება, ხან ერთი პარტია იქნება, ხან შეიძლება ნაციონალები კიდე დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში, ოდესმე. მე მაგას ვერ მოვესწრები, რატომ გაც ასე მგონია, მაგრამ ეგ სხვათა შორის კითხვა ჩემთან არ არის, იმიტომ ესაა კითხვა ქართულ ხალხს, თუ მოინდომებს ქართული ხალხი იქნება ის ვინც იქნება. ახლა მოინდომა რომ ოცნებას მიიღო 20% და მიიღო იმას რა ქვია ნაციონალურ მოძრაობას ახალ მეოცნებებს მიიღოთ და მიიღეს ეს 20% და დახარებულები არიან, მაგრამ დევრის, ну, თქვა უნდა ესმოდეთ, იმიტომ ისინი უკვე მარტონი არ არიან ოპოზიცია. ამარჩენებმა ისიც აჩვენა, რომ ნინო ბურჯანაძე ანგარიშკას აწევია მათთვისაც, როგორც ძალა და ჩვენთვისაც ანგარიშკას აწევია, იმიტომ რომ ამას მოყვება სხვანა ბიჭები, მე შემიძლია ახლა ვეკითხოთ რომ ორივე მხარე შეეცდება პარლამენტში გადაიტანოს მუშაობა ნინო ბურჯანაძე ალბათ პარლამენტში შეეცდება ფრაქციის შექმნას არსებული კადრებიდან და სხვა და იქნება ოცნების კადრებიდან იქნებ ნაცნობ მოძრაობასაც დაარქვას, მე არ ვიცი. ნახე. კარგი, დაველოდოთ მოვლენები როგორ განვითარდება. ძალიან დიდი მადლობა. სტუმრობისთვის გადაცემაში ძალიან მომნატრებია თქვენი ეთერი. ეხა უცებ მიუხდი ამდენი წლის შემდეგ. კარგად იყავით ბატონ ლევან, მასე ეს იყო დღის მთავარი თემა. ჩვენს ეთერში ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს, ასევე მთავარი თემით, მთავარი სტუმრები ზუსტად 20 საათზე პირდაპირ ეთერში ნახვამდის.